十八， <laughs> 你十八，安水， <laughs> 安杰。 tak, nie zauważyłem, ale to chyba emocje zwracają. Elegancko, elegancko, nie no super, słuchaj, dobrze i ogień ładnie było widać. Super jest. No, moja rakieta jest pomalowana, pomalowałem. Tak.